oft haben wir es ja mit Krisen zu tun, die erstmal gar nicht unbedingt sichtbar sind oder wo es Verschleierungen gibt, zum Beispiel in der Wirtschaftskrise, wo die meisten Menschen, ich bin da absolut mit eingeschlossen, ja gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert. Wenn man jetzt versucht, äh, mir zu erklären, was genau die Subprime Mortgage Crisis war, dann verstehe ich das nicht. Und deswegen braucht es Sichtbarmachungen, Visualisierungen, die erstmal ein Verständnis dafür schaffen können, was da eigentlich passiert. Und die können dann ja auch einen aktivistischen Impuls leisten, dass man durch diese Sichtbarmachungen eben auch sich organisieren kann infolgedessen. No, I wouldn't say that the Earth would be a better place without the human species. It might be a it might be a more beautiful place. Um, it might be um, uh, less certainly it would be less damaged by human activity, but I wouldn't say it would be a better place. Um, it would be a place without um, justice. It would be a place without human well-being. Um, it would be a place without human arts and culture. I wouldn't say it would be a better place. So my name is Daryl Mullendorf, and I'm a professor of international political theory and philosophy at Goethe University, Frankfurt. I work primarily in the area of climate change and justice, also in the areas of global justice, and I've developed an interest in recent years um, on the issue of how to interpret the Anthropocene and how to think about um, possibilities for hope in the age of the Anthropocene. I think there's there's no doubt that there's a climate crisis um, that we're um, that we're experiencing now um, that we and earlier generations have caused, and um, it's a crisis because uh, we're already seeing the the effects uh, on human well-being are dramatic. Um, it could become much worse. Um, it could become only a little bit worse, um, so the idea that we need to achieve um, a, a, net zero carb, uh, carbon global economy by the middle of this century. So we have essentially 30 years to sort of completely reconfigure how we run, in terms of energy, how we run the world. Um, that's a crisis. Man kann den Begriff der Krise verwenden als äh, den Gegenstand, den man beobachtet. Also wir beobachten Krisen, wir beobachten Umbruchs- und Wandlungssituationen, die in der Gesellschaft stattfinden, die durch die Gesellschaft als Krise bezeichnet werden und wir erforschen diese. Die meisten Definitionen verweisen darauf, und die teile ich auch, dass eine Krise die Wahrnehmung eines grundlegenden gesellschaftlichen Umbruchs ist, einer dramatischen Umwälzung, die grundlegende Entscheidungen abverlangt um die Zukunft zu gestalten. Das zweite wäre, den Begriff der Krise nicht als Gegenstand der Beobachtung zu begreifen, sondern als ein äh, Beobachtungsinstrument. Ja, also dass der Begriff der Krise zur Analyse bestimmter Situationen verwendet wird, weil er eine bestimmte Erklärungskraft hat. Aus meiner Sicht sind Krisen eigentlich zunächst mal einfach Instabilitäten in einer systemischen Entwicklung. Ich habe also irgendein System, das kann ein Ökosystem sein, das kann aber auch ein Wirtschaftssystem sein und das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Und ab und zu gibt es in dieser Systementwicklung Instabilitäten. In der Ökonomie, in den Naturwissenschaften ist das Verständnis von Krise als ein Analyseinstrument stärker ausgeprägt als zum Beispiel in der Zeitgeschichte oder auch in den Sozialwissenschaften. Also es gibt sozusagen diese zwei großen Camps. Krise als Beobachtungsgegenstand, Krise als Beobachtungsinstrument äh, und die können bei einer solchen Bandbreite an Disziplinen, äh, sind die schwer unter einen Hut zu bringen. So the idea that we need to achieve um, a, a, net zero carb, uh, carbon global economy by the middle of this century. So we have essentially 30 years to sort of completely reconfigure how we run in terms of energy, how we run the world. Um, that's a crisis. Um, it's a crisis that uh, is going to call for exerted political leadership, um, innovative scientific um, uh, uh, invention and then application, and a great deal of trust in a world in which there hasn't been to this point a lot of a lot of trust. The threats that things might go badly seem pretty clear, I think, to many people who've looked at what's happening. And sometimes that can be debilitating. Sometimes that can lead people to, um, to despair. Um, and of course, despair or anxiety is another attitude that one can have to these events that um, we're uncertain about, um, that we care about. And um, insofar as despair or an anxiety can um, can be debilitating and lead us not to act because we ask, we say, well, what's the point? You know, there's nothing I can do about it. Um, then it can become a kind of self-fulfilling prophecy, right? That this is this thing is uncertain. It's bad. I don't feel like there's anything I can do. If enough of us believe that, none of us will do anything. Um, so hope is a kind of tonic, a kind of counter attitude against that. That um, that if sufficient people hope that they'll be sufficiently motivated to promote the outcome. And that's how it gets related. That's, that's the relationship that it has to the ecological crisis and to the climate crisis. That um, is an important question, I think, about whether or not we have reason to hope that we can, um, we can find our way uh, through this crisis and into a better world. And um, part of what I'm interested in doing is looking for reasons to hope. wir haben ja zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Wir schieben die Entscheidung noch weiter nach hinten, dann wird, werden die Konsequenzen sehr viel dramatischer sein. Wir leben noch eine Zeit lang in unserem ja, für uns im Westen bequemen Situation und dann kommt irgendwann der wesentlich dramatischere Veränderungszwang. Oder aber wir fangen jetzt schon langsam an, oder jetzt, wir hätten schon vor 40 Jahren eigentlich beginnen müssen, aber spätestens jetzt sollten wir dran gehen, wirklich zu versuchen, sowohl den Klimawandel in den Griff zu bekommen, wie auch das Artensterben. Mein Name ist Volker Moosbrugger. Ich bin Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, eine Einrichtung, die so 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und eben die Natur erforscht. Mein eigenes Forschungsthema ist eigentlich, wie sich die Vegetation, also das Pflanzenkleid im Lauf der Zeit ändert und wie das wechselwirkt mit Klimaveränderungen. Also wir sind sicher im Moment in einer Umbruchphase im gesamten Erdsystem. Warum? Weil wir eben auf der einen Seite diesen wirklich sehr dramatischen Anstieg in den Kohlendioxidgehalten in der Atmosphäre haben. Normalerweise wäre eine Konzentration normal von 280 ppm, das sind Teile pro Million. Das heißt, normalerweise hätten wir 280 Teile Kohlendioxid pro eine Million Luftteile. Wir haben heute aber durch die Aktivitäten des Menschen 400 Teile Kohlendioxid pro eine Million Teile Luft, also deutlicher Anstieg. Darüber hinaus beobachten wir eben durch den Anstieg der Bevölkerungszahl und den wachsenden Landverbrauch eben auch einen großen Verlust an Arten. Wir erleben ein sechstes Massenaussterben. Das heißt schon, das System Erde baut sich um und das ist eine gewisse Instabilität. Das kann man als Krise aus unserer Sicht, aus menschlicher Sicht als Krise bezeichnen. Und es ist noch nicht ganz klar, wo die Wege nachher tatsächlich hinführen. Das wird wesentlich davon abhängen, wie wir Menschen darauf reagieren. Nun bin ich selber Vater von zwei Töchtern. Da schaue ich ganz anders auf die Veränderung, die wir heute erleben, da mache ich mir natürlich Gedanken, wie werden meine Kinder, meine Enkelkinder die Zukunft aussehen für die gesamte Menschheit. Und man hat als, als Mensch, dem man, der man das alles miterlebt, natürlich auch die Verantwortung letztlich auch für die Entwicklung der gesamten Menschheit. Stellen Sie sich vor, Sie haben ähm, ein Kapital auf ihrer Sparkasse von 20.000 Euro und verdienen im Monat 1.000 Euro. Und jetzt geben sie jeden Monat nicht 1000 Euro aus, das sie monatlich verdienen, sondern jeden Monat 2000. Dann können sie sich ausrechnen, das Kapital, das sie haben, reicht ihnen genau 20 Monate und dann haben sie alles verbraucht. Und so ähnlich gehen wir mit der Natur um. Wir verbrauchen zu viel Natur, sodass eben an bestimmten Grenzen, wir an bestimmte Grenzen stoßen und das macht sich bemerkbar durch natürlich auch Naturkatastrophen, Extremereignisse, auch Brände, wie wir sie jetzt in Australien sehen. Wenn wir jetzt nicht deutlich uns bewegen in, im Hinblick auf eine nachhaltige Behandlung der Natur, dann werden wird die Zahl der Menschen, die auf dieser Erde leben können, wieder zurückgehen. Das wird sich wieder einregulieren auf irgendeine Zahl, vielleicht bei vier Milliarden, aber nicht mehr bei sieben Milliarden. Und dieser Rückgang der Bevölkerung, Zahl, der wird natürlich dramatisch sein. Das ist mit großen menschlichen Katastrophen äh, verbunden. Das wird Umweltmigration bedeuten. Das wird kriegerische Auseinandersetzung bedeuten. Das heißt, das Einpendeln auf eine niedrigere Bevölkerungszahl ist schon eine richtige Krisensituation für die gesamte Menschheit. Wenn Sie erleben, wie eine uralte Kultur. Nehmen wir die Inuits in der Arktis, die lange über Jahrhunderte, Jahrtausende von der Jagd gelebt haben, wie die auf einmal ihre gesamte Kulturgrundlage wegschmilzt, buchstäblich im wahrsten Sinne des Wortes. Oder wenn Sie sehen, wie eben wirklich die Planung in Jakarta vorwärts geht, wie kann ich diese Millionenstadt umsiedeln in ein ganz neues Land, dabei auch wieder viel tropische Regenwälder zerstören. Und das Ganze nur, weil wir nicht in der Lage sind, nachhaltig mit der Erde umzugehen. Die Natur hat ja eigentlich ähm, keine Dramen, sondern Natur passiert, geschieht, entwickelt sich. Eine Erde, die zu 50 Prozent aus Wüste besteht, ist für die Natur genauso gut wie eine Erde, die zu 100 Prozent aus tropischen Regenwäldern besteht. Eine Erde funktioniert und da gibt es kein Gut und Böse und kein Besser oder Schlechter. Für uns Menschen allerdings natürlich schon. Wir Menschen leben in bestimmten Temperatur- und ökologischen Verhältnissen natürlich am besten. Und eine Erde, die eine Jahresmitteltemperatur von 40 Grad hätte, zum Beispiel, die wäre für uns schier nicht lebbar. Wir könnten natürlich mit unserer Technik versuchen, dann letztlich in irgendwelchen Kühlhäusern zu funktionieren. Nicht im Moment haben wir eine äh, Jahresmitteltemperatur global gemittelt von 15 Grad. Alles, was so bis ja, 20 Grad geht äh, im globalen Mittel, das ist für uns noch gut darstellbar. Grundsätzlich denkbar ist ein Leben auch unter Wasser. Wir könnten Städte unter Wasser bauen, auch das ist immer wieder in der Planung gewesen. Wir könnten Städte bauen, auch auf dem Mond. Auch das ist durchaus immer wieder in der Planung. Allerdings muss man dazu sagen, es ist uns bisher noch nie gelungen, ein richtiges Ökosystem sich selbst tragend zu zu entwickeln. Es gab in den USA verschiedene Versuche, letztlich abgeschlossene Ökosysteme zu haben, in der Hoffnung, die könnten sich selbst so entwickeln wie die Erde. Das hat nie funktioniert. Die sind alle nach wenigen Jahren dann letztlich auch eingegangen. Die Menschheit wird erst reagieren, wenn es weh tut. Nicht? So sind wir Menschen nun mal lange Zeit voraus zu planen und dann jetzt schon irgendwas auf die Seite zu legen, was ich erst in 50 Jahren brauche, das fällt uns unheimlich schwer. Man fängt dann an, wirklich aktiv zu werden und zu handeln, wenn es langsam weh tut. Und inzwischen tut es wirklich weh. Wir sehen natürlich äh, Umweltveränderungen, die jetzt mehr und mehr dramatisch werden, sodass die Bevölkerung unruhig wird. Denken Sie etwa an das Volksbegehren in Bayern rettet die Biene. In kürzester Zeit sind da über eine Million ähm, Abstimmungen erfolgt, wo junge Leute, gerade auch junge Familien, sich dafür eingesetzt haben, doch mehr für die Natur und für einen Erhalt der Natur zu tun. Mhm. Mein Name ist Jakob Schewe. Ich arbeite am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Ähm, bin hier Leiter der Arbeitsgruppe zu Klimawandel und Bevölkerungsdynamik. Ähm, und ich habe äh, Physik studiert, ähm, bin Klimaphysiker sozusagen ähm, und forsche hier. First thing I think that needs to be done is to stop subsidizing the production of coal. That needs to happen um, almost immediately. We also need to stop building new coal plants, and we need to be investing in um, the development of alternative forms of energy. Renewable energy needs to be subsidized more. We need to be developing alternative forms of fuel. Um, immediately, um, the transportation sector needs to be changed. We need to be um, building more electrical automobiles, more hydrogen fuel cell automobiles. Um, we, uh, we also need to be protecting ourselves from the changes that are happening and that will continue to happen even if we do mitigate climate change. So we need to be developing new forms of crops. We need to be building seawalls. We need to be, in some cases, perhaps moving communities. Um, these are forms of ad adaptation that um, need to also occur. Theoretisch, wenn wir zunächst mal vom Klimawandel reden, ist es auch möglich, Technisch funktioniert das, Kohlendioxid aus der Atmosphäre wieder herauszuziehen. Das kostet allerdings Energie. Das heißt, wenn wir das Energieproblem gelöst hätten, könnten wir tatsächlich sogar auch von der hohen Konzentration Kohlendioxid wieder zurückkommen auf die alte ursprüngliche Konzentration von 280 Teilen Kohlendioxid. Äh, Molekülen pro eine Million Luftteilchen. Beim Artensterben ist es sehr viel schwieriger. Wenn Arten ausgestorben sind, sind sie weg. Und wir wissen aus der Erdgeschichte heraus, da gibt es solche Massenaussterben. Da braucht die Natur Größenordnung eine Million Jahre, ein bis drei Millionen Jahren, bis sie den Verlust durch das Massenaussterben wieder ausgeglichen hat. Also in bestimmten Bereichen können wir tatsächlich nicht nur stoppen, sondern könnten wir das System auch wieder zurückdrehen. In anderen geht es nicht mehr the problems would feel less, much less urgent now if we, um, if in uh, the 1980s, let's say, we had um, taken seriously the threat of climate change that we were already um, aware of at that time. Mein Name ist Jakob Schewe. Ich arbeite am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Ähm, bin hier Leiter der Arbeitsgruppe zu Klimawandel und Bevölkerungsdynamik. Ähm, und ich habe äh, Physik studiert ähm, bin Klimaphysiker sozusagen ähm, und forsche hier ja erstmal ganz allgemein zu den Auswirkungen des Klimawandels ähm, auf Mensch und Natur. Also an der Forschung zum Klimawandel fasziniert mich, glaube ich, vor allem ja, zu verstehen, wie unsere Welt funktioniert. Und ähm, also klingt jetzt so pathetisch, aber tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigt, wie die Atmosphäre funktioniert der Ozean, die ganze Zirkulation, der Wasserkreislauf, ähm, die Vegetation, wie das alles ineinander greift und, äh, und sich entwickelt hat. Also die Natur zu verstehen, die Forschung am Erdsystem ist unglaublich faszinierend. Und dann jetzt zu gucken, was sind die gesellschaftlichen Auswirkungen, wenn wir dieses System stören, ist vielleicht nochmal auf eine andere Art faszinierend. Ne? Da geht es nicht so sehr jetzt um physikalische Prozesse, sondern tatsächlich darum, dass uns das unmittelbar betrifft und immer stärker. Das heißt, es ist nicht eine abstrakte Forschung irgendwo im, im Labor oder an der, an der Tafel, ähm, sondern hier geht es tatsächlich darum, äh, wie können wir diese akute Krise äh, eindämmen. Und das ähm, ja, hält einen natürlich auch ein bisschen auf, auf Trab. Also ich glaube, dass die Politiker im Deutschen Bundestag eigentlich schon alles wissen, was sie wissen müssen. Zumindest was die naturwissenschaftliche Seite angeht, was die äh, Ursachen und die Auswirkungen des Klimawandels angeht. Ich glaube, was momentan die Schwierigkeit ist, ist ähm, die gesellschaftliche ja, Umsetzung und politische und wirtschaftliche Umsetzung der, ähm, der Maßnahmen, die es braucht. Und da hat das PIC vor kurzem einen, ja, eigentlich einen Fahrplan ausgearbeitet. Da gehört eine CO2-Steuer dazu, aber auch ein Mechanismus, wie man vermeidet, dass durch so eine CO2-Steuer gerade ärmere Haushalte zu stark belastet werden. Das heißt, es geht mit einer Umverteilung umher. Ähm, und da hat die Politik jetzt erstmal gesagt, nee, das machen wir nicht. Ähm, und hat ein Klimapaket beschlossen, was ähm, nicht dazu führen wird, dass die Emissionen stark genug sinken. Und jetzt muss man, glaube ich, gucken, wie, wie schafft man es darüber hinaus zu gehen. Und ein wichtiger Bestandteil davon ist, glaube ich, dass auch tatsächlich Bürgerinnen und Bürger ganz klar zeigen, wir wollen mehr, uns ist dieses Klimapaket nicht genug. Wir alle müssen uns erstmal bewusst werden, dass wir eine Stimme haben, dass jeder Einzelne, jeder Individuum, ähm, auch wenn die Krise noch nicht sichtbar ist, auch wenn wir noch nicht direkt davon betroffen sind, was verändern können, mit jedem Schritt, den wir gehen, jeden Gedanken, den wir aussprechen, jede menschliche ähm, Inter, äh, jede menschliche Kommunikation, die wir führen, können wir dazu nutzen, unseren Standpunkt, unsere Rechte klar zu machen. Hallo. Hi. Also ich bin Estefania Lopez. Ich ähm, arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin und äh, Promovierende am Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Ich beschäftige mich mit Konfliktraumordnung in Mosambik und da möchte ich verstehen, wie Räume produziert und angeeignet werden von der Perspektive der lokalen Bevölkerung. Ich unterscheide erstmal zwischen Krise und Krise. Also es gibt einmal eine ähm, eine Krise, die sichtbar ist und eine nicht sichtbare Krise. Die sichtbare Krise ist immer die, wo Menschen zusammentreffen und zum Beispiel demonstrieren oder wenn es äh, Streitigkeiten gibt. Also letztendlich immer, wenn etwas wird sichtbar, wenn es dann noch im schlimmsten Fall handgreiflich wird. Im besten Fall bleibt es bei, bei friedlichen Demonstrationen. Und dann gibt es die unsichtbaren Krisen. Die unsichtbaren Krisen sind diejenigen, die man erahnen kann, aber noch, man noch nicht direkt davon betroffen ist. Also wenn man das jetzt mit einem Beispiel irgendwie angeben würde, da kam mir der Gedanke, wenn ich rausgehe vor meiner Tür und ich schaue mir die Wolken im Himmel an, die sind grau und dunkel und ich kann den Regen, der sich oder die Feuchtigkeit in der Luft riechen aber ich bin noch nicht davon betroffen, weil ich bin noch nicht nass von dem Regen, der sich ankündigt. Und so ähnlich funktioniert das auch mit den sichtbaren und unsichtbaren Krisen. Erst dann, wenn es regnet, werden wir davon betroffen. Da auch das Beispiel Mosambik. Die ersichtliche Krisen waren bereits da, also von dem Unabhängigkeitskampf bis hin zum Bürgerkrieg. Dann kam es 1992 zu einer, zum Frieden zwischen den beiden Parteien auf politischer Ebene. Doch was ist eigentlich auf nicht politischer Ebene, das heißt auf lokaler Ebene passiert? Und zwar nichts. Und nichts, dass sich bis heute das Nichts oder die Amnesie oder die, die Nicht-Erinnerung ähm, daran ist bis heute noch da und scheint die Gesellschaft zu lähmen. Es kommt zu keiner größeren Demonstrat sichtlichen Demonstration. Hinter den, hinter den Vorhängen wird immer sich beschwert und aber letztendlich ist sich den Lebensunterhalt so gut wie es geht verdienen zu wollen, steht immer noch an erster Front. Und wenn ich sage global, dass es ein globales Phänomen ist, des Nichterinnerns, der alltäglichen Repression, die nicht sichtbar ist, aber fühlbar ist, dann rede ich auch über Europa. Also ich bin zwar nicht aus Mosambik, aber ich bin aus Spanien. Ich ähm, meine Eltern sind dort geboren. Ich bin zwar hier groß geworden, ähm, aber ein Thema, mit dem ich groß geworden bin, mein ganzes Leben, war immer die unsichtbare Spaltung Spaniens. Wann ist der Mensch insoweit müde, nicht mehr zu erinnern, nicht mehr die Repression des alltäglichen Lebens hinzuhalten? Wann ist der Mensch endlich bereit, etwas zu ändern? Zu verstehen, wann es zu diesem Punkt kommt, motiviert mich zu meiner Dissertation. Ich selbst bin, glaube ich, ein Idealist. Ich bin hierher gekommen oder ich mache meine Dissertation nicht, weil ich einen Doktortitel möchte, sondern ich bin eher aus der Überzeugung hier, dass ich was verändern möchte. Wenn ich meine Wissenschaft nicht als Aktivismus äh, leben dürfte, Menschen zu bewegen, dann würde ich das hier nicht weitermachen wollen. Ich denke, das ist ein sehr schmaler Grad. I think that we um, academics have a pretty, pretty mediated um, relationship to social and political change. Als Wissenschaftler und als Zeithistoriker würde ich mich nicht zu aktuellen Vorgängen äußern. Also vom Anspruch her ist es natürlich so, dass es mir erstmal darum geht zu analysieren. Also ähm, ich erhebe die Dinge, ich zähle im Grunde genommen. Also wir sehen uns mehr, wenn Sie wollen, wie ein Arzt, der einen Patienten untersucht, wie gut geht es ihm. Und versuchen dabei zu vergessen, dass wir selber dieser Patient sind, sondern wir schauen diesen Patienten an und analysieren einfach, was passiert, um daraus möglichst objektiv die besten, wenn Sie wollen, Behandlungsmethoden zu entwickeln und zu kommunizieren. Aber es bleibt natürlich, weil man ähm, ja keine Maschine ist, nicht aus, dass man sich auch dazu verhält. Sobald ich mich politisch stark engagiere, verliere ich diese Unschuld, diese politische Unschuld. Also ich werde heute auch zur Demo gehen, ähm, aber ich glaube nicht, weil ich Wissenschaftler bin, sondern weil ich Bürger bin und weiß, was, äh, was los ist. Die Pers Persönlichkeit Wissenschaftlerin und das, das, das Ich irgendwie, dass, man, dass ich etwas verändern möchte, liegt halt sehr nah beieinander. Und das heißt, dass man auch immer gefordert ist, offen zu legen, wo man eigentlich gerade steht, wie man sich dazu positioniert, um natürlich auch zu verhindern, dass die eigene Meinung sozusagen direkt die Ergebnisse beeinflusst oder zumindest anderen die Möglichkeit zu geben, zu sehen, wo man eigentlich steht. Also es gibt ja die Idee des Experten, der Wissenschaftler ist Experte, der kann ähm, äh, als Berater fungieren und kann also äh, Leuten, Akteuren in der Politik oder sozialen Bewegungen oder so mit Rat und Tat, aber mehr mit Rat als mit Tat, zur Seite stehen? Also als Wissenschaftler sehe ich mich tatsächlich in der Rolle, politische und gesellschaftliche Entscheidungsprozesse zu unterstützen, durch Wissen, durch ähm, das quasi Ausarbeiten von Optionen und von, von Pfaden, über die die Gesellschaft dann entscheiden kann und muss man muss dann als, als, als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler ähm, sehr genau auch äh, überlegen, was ist eigentlich ähm, die Rolle, die man da als Experte, also was ist die Rolle von Expertise in politischen Entscheidungsprozessen? Die Rolle von Expertise ähm, sollte es eigentlich nicht sein, bestimmte konkrete Entscheidungen vorzugeben, mit zu beeinflussen. Die Rolle von Expertise sollte eigentlich sein, denjenigen, die für, zu Entscheidungen legitimiert sind, bestimmte Handlungsoptionen in einer Breite ja, und mit unterschiedlichen Konsequenzen, die daran geknüpft sein können, aufzuzeigen. Nicht? Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein Gutachten von irgendeiner Erdölfirma bekommen, dann trauen Sie dem weniger, als wenn das ein Gutachten ist, was von einer neutralen, objektiven Wissenschaft kommt. There's a very small percentage of scientists who will argue that there's um, either not anthropogenic climate change or, or more commonly now um, that it's not of crises proportions. 99 percent der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit dem Thema befassen, sind davon überzeugt und können das dokumentieren, wie ich vorhin schon geschildert habe, dass der Klimawandel, den wir heute beobachten, ganz überwiegend vom Menschen geprägt ist. I think that um, because the overwhelming majority of the scientists believe that it's a crisis, overwhelming, right? 98% of climate scientists. And because the dangers of not responding, if it is a crisis, are so high, I think it makes perfect sense that we take seriously the, the mainstream view. Sadly, I, am a citizen. I'm, i live in Germany, but I'm a citizen of the United States, a country in which the president believes that there's not a climate crisis. das Interessante an der, an der Umwelt- und Klimakrise ist ja, ähm, dass es Akteure gibt, die eben ganz bewusst nicht von einer Krise sprechen. Und es gibt Akteure, die ganz bewusst von einer Krise sprechen. Und das Ganze hat einen, ähm, einen Hintergrund in der realen Welt, natürlich. Ja, also die Umweltkrise können wir natürlich messen. Wir können auch ihre Bedrohlichkeit ähm, äh, an messbaren Indikatoren äh, festmachen. Ähm, Zugleich ähm, äh, ist, hat es aber auch ähm, politische Implikationen, ob wir von Krise sprechen oder nicht. Und wir können an dem Gegenstand eben sehr schön beobachten, welche Akteure mit dieser Politik der Krise arbeiten oder eben nicht. Mein Name ist äh, Stefan Kroll. Ich bin äh, Sozialwissenschaftler, arbeite seit 2018 hier an der HSFK. Also diese Schnittstelle, diese Interaktion aus Recht und Politik, das ist das, was mich am meisten interessiert. Äh, und das äh, untersuche ich an historischen Gegenständen, inzwischen aber auch immer mehr an äh, gegenwärtigen Gegenständen. Krise ist für mich vor allem ein Phänomen, das ich beobachten möchte. Ich möchte mir anschauen, in welchen Situationen, welche Akteure und aus welchen Gründen eine politische Veränderung, einen Konflikt als Krise bezeichnen. Wenn Akteure etwas als Krise bezeichnen, dann hängt damit zum einen eine tatsächliche Verunsicherung über die Situation zusammen. Zum anderen werden aber auch bestimmte politische Ziele damit verbunden. Ja, also eine Veränderung, die angestrebt wird. Und diese Politik der Krise, das interessiert mich. Die Politik der Krise, von der ich gesprochen habe, lässt sich an aktuellen Beispielen sehr gut illustrieren. Ähm, wir könnten anfangen mit dem problematischen Begriff der Flüchtlingskrise. Ja? Also hier wird ähm, Migration, das Recht auf Asyl in einen Diskurs eingerahmt, der äh, Flucht delegitimieren soll, der ähm, feststellen soll für unsere Gesellschaft, ähm, dass wir nicht in der Lage sind, über eine bestimmte Anzahl hinaus Menschen aufzunehmen, dass es bestimmte Konflikte gäbe, die unausweichlich seien. Ähm, und über den Begriff der Krise äh, soll ein politischer Handlungsdruck erzeugt werden, das erfolgreich geschehen, um Migration zu begrenzen. Äh, ein zweites äh, aktuelles Beispiel, wo wir das beobachten können, ist ähm, der Konflikt in Nordsyrien und die äh, Intervention der Türkei, äh, in der der Eindruck entstanden ist, dass ähm, ein Flüchtlingsdeal äh, uns als Gesellschaft erpressbar machen würde. Ja, also allein, dass dieser Eindruck besteht, ist beschämend. Ja, ähm, und dahinter steht ja sozusagen äh, eine Erpressbarkeit, die deshalb besteht, weil eine neue Krise drohen könnte. Also eine neue Situation, mit der wir nicht umgehen können. Ähm, und ähm, das sind alles Gründe, die ähm, es wichtig machen, hier zu markieren oder zumindest die Frage zu stellen oder die Begründung einzufordern von denjenigen, die den Begriff verwenden, warum das hier eigentlich eine Krise sein soll mit den politischen Folgen, die äh, uns, äh, mit denen wir dann konfrontiert sind. Also die Frage, ne, kann, kann Krise auch ein Instrument in der Politik sein? Ja, ich denke schon, das erleben wir immer wieder. Man kann mit Krisenpolitik machen, weil ähm, der Modus innerhalb dessen wir über Krise verhandeln, einer ist, der mir Entscheidungsmacht gibt. Denn das verbinden wir ja mit der Krise. Wir haben es mit einer Entscheidungssituation zu tun, wir müssen starke Lösungen finden. Und das heißt, dass politische Akteure durchaus ein Interesse daran haben, Themen, die ihnen wichtig sind, als Krise zu markieren. In den Geisteswissenschaften wird immer wieder zu Recht betont, dass die Krise etwas ist, was kommunikativ hergestellt wird. Das Wort Krise wird oft gerufen, aber ob es tatsächlich eine Krise ist oder nicht, das entscheidet dann die Öffentlichkeit. Das heißt, nur weil jemand mal Krise ruft, sind wir uns nicht unbedingt sicher und sollten wir uns auch nicht zu so sicher sein, dass wir es tatsächlich mit einer Krise zu tun haben. Krisen erzwingen ja ein Handeln unter Zeitdruck oft sogar das Ausschalten von demokratischen Verfahrensweisen. Denn der Zeitdruck vermindert die Möglichkeiten, in dem langen, oft mühseligen parlamentarischen Prozess Entscheidungen zu finden, Wissen reinzuholen. Wir müssen darüber streiten, ob eine problematische Entwicklung tatsächlich eine Krise ist und was wir dann auch tun sollten. Das heißt, nicht zu schnell dem ersten Ruf verfolgen, sondern den eigenen Kopf auch einschalten, die eigenen Gedanken einbringen und dann schauen, wo wir eigentlich damit hinkommen. Die Klimakrise ist ein gutes Beispiel, wie sich die Zuschreibung, dass etwas eine Krise sei, durchsetzen kann in kurzer Zeit. Dass es eine Erderwärmung gibt, das wissen wir schon lange. Dass es Umweltprobleme gibt, ebenso. 1979 war die erste Weltklimakonferenz, die das vorgestellt hat und seitdem ist fast jeder in Schulbüchern damit groß geworden. Aber im Moment gibt es eine zugespitzte Kommunikation, die ähm, das mit dem Krisengriff verbunden hat. Und das führt dazu, dass jetzt ein deutlicheres, energisches Handeln ähm, zustande kommt, das ganz, ganz neue Pfade beschreitet. Das ist etwas, was Fridays for Future wirklich erreicht haben, dass die Mehrheit der Bevölkerung davon ausgeht, wir haben eine Krise und dementsprechend verlangt, dass hier auch starke Handlungen, starke Entscheidungen getroffen werden. Also die gesellschaftliche Konstruktion der Krise die Ausbreitung der Krisenwahrnehmung ist offensichtlich ein ganz wichtiges Element, um hier ähm, Veränderungen herbeizuführen. Mein Name ist Frank Bösch, ich bin Direktor des leibniz zentrums für zeithistorische Forschung und zugleich auch Professor für europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam. In meinen Forschungen habe ich mich mit unterschiedlichen Typen von Krisen beschäftigt, die ähm, eine globale Reichweite und Ausstrahlung hatten und für fundamentale Umbrüche standen. So beispielsweise mit den Ölkrisen der 70er Jahre, mit Revolutionen ähm, wie der iranischen Revolution oder der Revolution in Nicaragua, mit militärischen Konflikten wie etwa dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan. Und da sehr, sehr viele Beispiele, die mich interessierten, alle in dem Jahr 1979 sich vollzogen haben, habe ich dann ein Buch geschrieben, das dieses Zusammenspiel von unterschiedlichen Krisen untersucht hat. Bei der Forschung von Krisen finde ich erstens interessant, wie sie kommunikativ ausgehandelt werden. Also wie sich diese Deutung, dass etwas eine Krise ist, durchsetzt. Zweitens ist von Interesse, wie in dieser Krise ein Wissen entsteht über etwas, was vorher nicht bekannt war. Wir haben dramatische Situationen, wo etwas Neues auftritt und dann Entscheidungen unter Zeitdruck gefällt werden. Und das führt zu dem vielleicht dritten interessanten Punkt, was verändern eigentlich Krisen in politischen Entscheidungsprozessen? Gerade in Demokratien führen Krisen ja dazu, dass durch den Zeitdruck lange parlamentarische Auseinandersetzungen, demokratische Abstimmungsverfahren oft ausgehebelt werden. Das heißt, die Krise ist der Moment, wo sich eigentlich eher autoritäre Strukturen bewähren können oder auch der Ruf vielleicht nach charismatischen, autoritären Persönlichkeiten größer wird. Und der vierte und letzte Punkt, der besonders interessant ist, sind die Reaktionen auf Krisen. Krisen führen dazu, dass neue Visionen sich durchsetzen können, dass es zu Fahrtwechseln kommt und dass damit eben auch eingetretene Wege mitunter verlassen können, verlassen werden. Und das kann dazu führen, dass durch Krisen etwas nicht nur schlechter wird, sondern ganz im Gegenteil, dass Verbesserungen eingeleitet werden. Seit 2015 sprechen ja einige von der Flüchtlingskrise. Und ob das eine Krise ist, ist eben auch umkämpft, wie bei allen Krisen. Ähm, hier kann man zum Beispiel lernen, wenn man sich genauer mit der Aufnahme der Flüchtlinge Ende der 70er Jahre beschäftigt, nämlich der Aufnahme der Vietnamesen, der sogenannten Boat People, als damals 1,5 Millionen Menschen übers Wasser flohen, auch Menschen ertranken, gerettet wurden, Spendensammlungen stattfinden, eine große Willkommenskultur entstand, um diese Boat People in Westeuropa aufzunehmen, auch in der Bundesrepublik. Und hier kann man einerseits lernen, mit welchen Integrationsmechanismen damals Flüchtlingen geholfen wurde, wie eine breite zivilgesellschaftliche Unterstützung in der Gesellschaft erreicht wurde. Man kann aber auch lernen, wie damals bereits diese Hilfe konterkariert wurde durch rechtsradikale Bewegungen. Hier zeigt sich, dass zum einen Dinge in Vergessenheit geraten, gerade wenn sie nicht als Krise thematisiert werden. Die meisten kennen gar nicht die Anschläge auf das Hamburger Flüchtlingsheim, wo zwei Vietnamesen verbrannten, haben sich nicht ins Gedächtnis eingeschrieben. Ähm, selbst das Attentat auf das Oktoberfest, bis heute der schwerste terroristische Anschlag in der bundesdeutschen Geschichte, ist vielen eigentlich gar nicht präsent, trotz der 13 Toten, die es damals gab immerhin gab. Das heißt, ähm, bestimmte Sachen müssen reaktualisiert werden, um sie überhaupt als Argument in der Auseinandersetzung präsent zu haben. Ähm, zum anderen ist es so, dass ähm, Geschichte sich zwar nicht wiederholt, aber wir haben tatsächlich immer wieder ähnliche Mechanismen eben und, ähm, und diese ähnlichen Mechanismen, die zeigen sich hier und insofern ist es, glaube ich, gut, auch in der Politik sich mit Geschichte zu beschäftigen. Krisen schaffen Momente der Wissensbildung. In Momenten, wo meistens relativ unklar ist, was eigentlich vorgeht, ähm, muss sehr, sehr schnell Wissen gebildet werden über eine Situation, um dann eben auch unter Zeitdruck fundiert Entscheidungen ähm, zu erreichen. Also Wissen ist nichts, was eine Person einfach verkörpert, sondern was in Praxis gelebt werden muss und was auch durch Interaktion von unterschiedlichen Menschen, die in Interaktion miteinander stehen, entstehen, aber auch indem ich mich mit ähm, bestimmten Objekten beschäftige. Also zum Beispiel, indem ich wirklich praktisch am Objekt etwas mache. Ähm, das ist quasi die, das ist die Art und Weise, wie Wissen entsteht und wie Wissen praktiziert wird. Es passiert irgendwo eine Revolution, wie in meinem Beispiel etwa in Iran. Und es gibt kaum Experten eigentlich für die aktuelle Situation in Iran. Es gibt kaum Experten für die schiitische Religion oder überhaupt für die muslimische Welt. Und ähm, plötzlich bilden sich neue Krisenexperten, wie in dem Fall Journalisten wie Peter scholler Schollatur, die diesen Moment deuten vor Ort. Verena Brinks, die Erste. Mein Name ist Verena Brinks. Ähm, ich bin seit September Juniorprofessorin an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz am Geografischen Institut und ich forsche zu Themen wie Geografie von Wissen, Community-Forschung und auch zum Thema Krisen. Wir haben uns Untersuchungsberichte oder Dokumente angeschaut, die im Nachgang einer Krise erschienen sind und haben die sehr intensiv gelesen und strukturiert und dann ähm, uns angeschaut, wie wird der Ablauf einer Krise dargestellt in diesen Dokumenten. Also was ist wann passiert, welche Akteure kommen an welcher Stelle ins Spiel. Wir sind an der Frage eben interessiert, ab wann müssen Akteure zum Beispiel, um eine Krise zu lösen, sich in, in Kopräsenz befinden? Also zum Beispiel, ab wann wird ein Krisenstab, der ja häufig in einem Raum stattfindet, einberufen und wofür ist das wichtig, dass Akteure jetzt wirklich persönlich miteinander reden und ähm, in welchen Kontexten kann man auch über Distanz miteinander kommunizieren und trotzdem Krisen lösen oder zur Krisenlösung beitragen. Also was wir hinterher geplant haben am Ende des Projektes ist ein Leitfaden für Beratung in Krisen. Was verändert sich in der Krisenbewältigung, wenn man eben zum Beispiel nah am Krisenzentrum ist, wenn man direkt konfrontiert ist, sag ich mal, mit, mit einer Krise? Hat das einen Einfluss darauf, wie ich die Krise bewältige oder behandle? Hat, ist, macht es einen ein Unterschied, als wenn ich ähm, eben eine Krise in einem, an einem distanzierteren Ort behandle, weil ich möglicherweise da einen kühleren Kopf habe, wenn ich nicht direkt sichtbar konfrontiert bin mit einer akuten Krise. Also das sind so Fragen, die da auch ganz, ähm, ganz praktisch relevant sind, finde ich. Was sind Krisen für Handlungskontexte und worauf sollte ich als Beraterin oder als Berater achten, um eben eine Krise zu, zu bewältigen oder um einen Beitrag dazu zu leisten, die zu bewältigen und um möglicherweise so eine Krise sogar irgendwie produktiv, ähm, produktiv mitzulösen. Eine Krise ist immer mit hochgradiger Unsicherheit behaftet und das macht es gerade so schwierig, weil eine Krise eben einmal eine Situation ist, die man nicht aussitzen kann. Also man muss handeln und Entscheidungen treffen in einer Krise, aber die der richtige Weg zum Handeln ist ganz schwierig zu, äh, zu definieren und zu finden, denn Krise zeichnet sich auch dadurch aus, dass Informationen und Wissen über das, was ist eigentlich genau jetzt in der Krise und was, ähm, ähm, was muss ich machen, um diese Krise zu lösen, dass solches Wissen nicht vorhanden ist in Krisen. Also Krisen sind dramatisch, erzeugen Handlungsdruck, aber sind gleichzeitig dadurch gekennzeichnet, dass sie eben hochgradig unsicher von Unsicherheit behaftet sind und unsichere Kontexte ähm, sind, was vor allem für die Personen, die in Krisen involviert sind, ähm, die Herausforderung mit sich bringt, dass die außerhalb ihrer Routinen, also auch außerhalb ihres normalen Handlungskontextes handeln müssen und ähm, deswegen auch Stress erzeugen. Andererseits ist Krise aber auch etwas, wo man sagen kann, das ist so ein Wendepunkt. Also wenn ich sage, ich habe eine Krise, dann kann ich das noch lösen. Das ist eine Form von Situation, die ich aber noch, ähm, die ich noch, die ich noch retten kann, sag ich mal. Also wo ich noch etwas ähm, machen kann, wo ich handeln muss, damit ich diese Situation löse. Also die ist nicht nur ähm, rein negativ konnotiert, sondern auch dadurch gekennzeichnet, dass sie eigentlich, dass sie einen offenen Ausgang hat. Also jetzt, da besteht noch die Möglichkeit zu handeln, um etwas zum, zum Besseren zu verändern, sag ich mal, um eine Situation zu lösen. Krisen können in vielen Fällen produktiv sein, denn sie tragen damit zu bei, dass ein bestimmtes gesellschaftliches Problem in relativ kurzer Zeit bewältigt werden kann, dass Entscheidungen getroffen werden, die ähm, sonst schwer umsetzbar sind. Und sie können dazu beitragen, dass Reformen auftreten. Das heißt, dass ähm, andere Wege beschritten werden, um künftig derartige Probleme, die als Krisen bezeichnet werden, zu verhindern? Mich interessiert einfach ähm, an der Krise, dass viele immer denken, dass sie rein negativ ist. Sie bezeichnet ein Problem, das wir dringend lösen müssen. Tatsächlich ist es aber so, dass Krisen nicht unbedingt immer negativ sind, sondern ganz häufig bezeichnen sie auch nur oder markieren sie eine, eine Entwicklung, der wir uns stellen müssen, um eine neue Lösung zu generieren. Und diese neue Lösung ist häufig auch sehr viel besser. Das muss aber eben gar nicht bedeuten, dass wir es mit einem unglaublichen Problem zu tun haben, sondern es kann auch bedeuten, dass wir uns einfach weiterentwickeln, dass wir neue Dinge erzeugen, Innovationen zulassen. Man kann zum Beispiel das Beispiel der Ölkrisen in den 70er Jahren äh, nehmen. 1973 und 1979 stiegen aus unterschiedlichen Gründen die Preise für Öl ganz dramatisch und man ging davon aus, dass bald überhaupt kein Öl mehr zur Verfügung steht. Das führte dazu, dass unter diesem Eindruck dieser Krise, dem Eindruck der steigenden Preise und der Abhängigkeit von den Arabern, dass äh, Energiesparmaßnahmen eingeleitet wurden und dass im Haushaltsgeräten, beim Autofahren und so weiter energiesparsamere Produkte ähm, hergestellt wurden. Und tatsächlich, als Mitte der 80er Jahre die Ölpreise wieder stiegen, man eigentlich aus dem ökonomischen Kalkül heraus wieder genauso hätte prassen können mit Energie wie vorher, haben viele Menschen diese Techniken des Energiesparens auch beibehalten. Wir denken immer nur, da muss eine Negativentwicklung abgestellt werden. Aber ganz häufig sind Krisen auch so ein Motor, innerhalb derer so eine Gesellschaft sich eigentlich überlegt, wer sie sein will, wohin sie gehen möchte. Und das heißt, sie sind auch so ein bisschen so ein, so ein ähm, Anlass, sich neu zu definieren und zu überlegen, was könnten wir eigentlich anders machen. Ich persönlich sehe Krise als etwas ähm, Essentielles, um Veränderung zu bringen. Also wenn wir, aus, wenn wir persönlich schauen, wie es uns geht, also wir haben ja auch Lebenskrisen und zu was führen Lebenskrisen? Lebenskrisen führen dazu, dass wir ähm, uns neu immer wieder entdecken. Und so ähnlich verstehe ich auch politische Krisen, gesellschaftliche Krisen. Es ist eine Neuentdeckung, eine neue ähm, wichtige Komponente, um Entwicklung durchzulassen. um bestimmte Dinge zu verdauen. It's often said that, of course, every crisis is also an opportunity, um, and I think that that's true also in the case of uh, climate change, that it, uh, it, presents us with an opportunity to think very differently about how we, um, how we organize our productive activities, how we think about our transport, um, how, what we think of, the, uh, of what quality of life consists in, um, and so I think, as with many crises, um, this is an opportunity for us also to, to think about how to do things differently, um, to pursue different ways of uh, organizing ourselves. Um, and therein lies also perhaps a possibility of hope for the future that the um, that we might be able to achieve a um, uh, a world order in which prosperity is available to everybody and the, um, and the fundamental um, earth systems are not being put under stress by our activities. Ähm, eine Krise hat, haftet immer etwas Negatives an als Begriff, ist sie aber nicht nur. Also eine Krise kann positive Auswirkungen haben, je nach Standpunkt der Betrachtung. Ähm, nur dazu auch ein, ein Beispiel. Also wenn ich, ähm, wenn wir in unserem Forschungsfeld mit Radikalisierungsforschung zu tun haben mit sich radikalisierten Personen, die deradikalisiert werden sollen, trägt oft genau eine Krisenerfahrung, die eine radikalisierte Person hat, beispielsweise ein Trauma, dazu bei, dass sie ihr Gedankengebäude auch wieder in Frage stellt und sich äh, Ambivalenzen öffnet und Grautönen öffnet und damit zugänglich wird. Mein Name ist Julian Jung, ich leite die Forschungsgruppe Radikalisierung hier am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Wir forschen an äh, Radikalisierungsverläufen von Gruppen, Individuen, teilweise Gesellschaften auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie Gesellschaften, Gruppen damit umgehen, dass sich Gruppen und Individuen radikalisieren. Radikalisierung äh, ist erstmal ein Begriff, der im letzten Jahrzehnt negativ belegt wurde, äh, krisenhaft gesehen wurde und insofern, äh, also im öffentlichen Diskurs so gesehen wurde und deshalb mit Krise gleichgesetzt wurde. Wir finden, dass das falsch ist, dass es dem Begriff nicht gerecht wird. Ähm, Radikalität bedeutet ein Problem an der Wurzel fassen. Es ist lange in, in vielerlei Hinsicht ähm, der aus, ein positiv belegter Begriff gewesen, sowohl in der bürgerlichen äh, liberalen Liberalismusströmung als auch im Linksextremismus und, und äh, linken politischen Bereichen ist das erstmal kein problematischer Begriff, sondern ein, ein Begriff, den wir auch in Demokratien benötigen. Ähm, radikale Gedanken benötigen wir, um Fortschritt zu haben, um, plural, um pluralen Austausch zu ermöglichen und nicht alles ähm, äh, gleichzuschalten. Äh, aber Radikalität und Radikalisierung sind eben ähm, trotzdem auch dann problematisch, wenn sie eine politische Ordnung in einer Weise in Frage stellen, dass sie Grundwerte beispielsweise einer liberalen Demokratie, einer, eines pluralen Gesellschaftsverständnisses ähm, beispielsweise mit Gewalt bekämpfen oder in anderer Weise ähm, äh, in einer Weise in Frage stellen, dass es problematisch wird für diese Ordnung. Ähm, wenn wir einfach äh, nach Umfragedaten und nach äh, der Art und Weise, wie oft eigentlich in Medien oder in der Politik über irgendetwas im Bereich der Radikalisierung, Extremismus, ähm, äh, Entwicklung gesprochen wird und wie das thematisiert wird im Vergleich dazu, welche Auswirkungen es tatsächlich auf das Alltagsleben der Menschen in diesem Lande hat, dann ist es ähm, ist wahrscheinlich eine viel zu groß gemachte Krise. Aber wir haben Anschläge. Wir haben ein Rechtsextremismusproblem in Deutschland. Wir haben einen Anschlag in Halle beispielsweise äh, gehabt. Wir haben einige Anschläge verhindern können. Wir haben Übergriffe und Einschüchterungsversuche auf Lokalpolitiker. Das heißt, es gibt natürlich auch ein Krisenphänomen äh, in dem Bereich der Radikalisierungsprozesse, ähm, die wir beobachten können. Ich denke nur, dass wir oft Konjunkturen hinterherhecheln und es sehr einseitig sehen und sehr ereignisgetrieben betrachten. Nehmen wir die Diskussion um den Salafismus in Deutschland war jahrelang das große Thema. Rechtsextremismus gab es aber auch immer. Und wir hatten immer schon in einigen Landstrichen, in einigen Kommunen, äh, in einigen Gruppierungen, die die Form von NSU annehmen mussten, aber auch nicht nur ein Rechtsextremismusproblem. Äh, und das wurde teilweise verdeckt über den ganzen Diskurs über islamistischen Terrorismus. So diese, diese Art des sehr selektiven Zugriffs auf das Phänomen und die schnelle Definition als das ist die Krise, das äh, ist problematisch. Nehmen wir den Fall Halle. Im Fall Halle, äh, der Anschlag auf die Synagoge, zeigt auch so ein im, im, Diskurs darüber wieder so ein paar befremdliche Geschichten. Das Gute ist erstmal, dass natürlich jetzt auch wieder daran überlegt wird, was wir gegen ähm, Antisemitismus und Rechtsextremismus tun können. Das ist erstmal gut. Aber wenn ich dann höre, dass plötzlich äh, in, auf Ministerebene über die Gamer-Szene geredet wird und sagt, also das muss beobachtet werden oder also ein, einfache, scheinbar einfache Lösungen getrieben werden, dann ist es mir eben immer etwas zu kurz gesprungen. Und da würde ich eben sagen, dass wir da ähm, differenzieren sollten. Ja, weite Teile der Gamer-Szene sind auch Teil der Lösung. Äh, und ähm, eine Person, die sich scheinbar abschottet und nur online radikalisiert, hat es doch selten gegeben. Auch diese Person hatte ein soziales Umfeld, das nicht darauf geachtet hat oder das äh, isoliert hat oder das ähm, zumindest nicht aufgefangen hat. Äh, und insofern eine reine Online-Radikalisierung hier wieder zu vermuten und nur auf Überwachungsmaßnahmen, Internet oder Kontrollmaßnahmen zu schielen, springt auch hier zu kurz. Es ist leichter, ähm, relativ schnell im Wahlkampf oder sonst was darauf hinzuweisen, dass man die Polizeien besser ausstattet, als dass man sagt, wir wollen in Schulen flächendeckend so und so viel Geld über zehn Jahre hinweg äh, investieren, um Präventionsarbeit zu machen. What exactly we are doing is to, to touch what is the problem in the society to solve it. My name is Osama Ahmad. I am uh, working as a research associate at Yamun Institute in Hala. And also I am working as an associate professor in Cairo University in Egypt. I am here doing research related to uh, food price transmission and price volatility and how this price transmission is transmitted from some uh, exported country to, to, to Egypt. I am studying how this crisis affected the food prices in Egypt and how this transmitted to, to, to, to the consumers in Egypt. And then provide the food or uh, food producer or uh, food policy makers some recommendations so they can come over of this crisis. My study should cover all this period before 2007 uh, after 2007 until the second revolution in Egypt in 2013 to see what happened during this period because a lot of crises happened in this period. First in 2007 because of the the food uh, the world food crisis. Then 2010 when uh, drought happened in, in Black Sea region, so the food prices started increasing again, and afterwards the revolution the food prices in Egypt increased again after revolution because of lacking of security. Then in 2013 again revolution that harm the consumer more and more. And afterwards, the Egyptian government decided to stop this and take some decisions like economic reforms my suggestion to overcome of, of crisis, food crisis problem in Egypt, so to the only way is that to increase the productivity. And to increase the productivity, the farmers should take a right decision in right time. I will take example from uh, United States when they cannot control the food prices. They decided to do what's it called future market. If, if you are a farmer and decided to, to produce for, for, for an instance wheat, so you go to the future market and see what is the prices and what is uh, the uh, the production will be next year's so if you are farmers and you see that most of the farmers willing to to produce wheat next year though there is a lot of wheat will be supplied in this period the price of, of course the prices of wheat will be decreased so you will not gain more money so you will take a decision of course we will not cultivate wheat this season all, all the farmers now has has cell phone of course so smartphones so these smartphones can help them to to take a decisions right decisions to enhance or improve the productivity. So when you enhance or improve the productivity, you will not need to import more wheat from or more crops from outside the country. So you will not hurting the the the budget of the of the country and then you will improve the, the economy you will then reduce the crisis of course uh, the first thing that really important to me to bring my daughter to the school and then go to, to my office, prepare a huge mug of coffee and then start starting my life. And that, of course, this mug of coffee, this make my day. Without it, I cannot do any research. And I, uh, for, for, um, from this position, I would like to thank the, the person who explored coffee. Ja, es ist total langweilig. Mein wissenschaftlicher Alltag, ich gehe ins, ich geh in die Bibliothek oder ich gehe ins Büro, habe da meine Materialien und lese. Das ist eigentlich, ich lese den ganzen Tag. So, you know, I mean, <laughs> the way philosophers work is they read books and articles um, and they think about what's being argued there. Der Alltag eines Wissenschaftlers ist geprägt von interessanten Artikeln, von interessanten Erkenntnissen, die aber manchmal total makaber sind. Sometimes they talk to their students about the books and articles and the arguments and they uh, get ideas of what might be the problems or the or the positive um, features of the arguments that are being made. and then they sit down and try to write about it themselves and um, improve on the arguments or criticize the arguments. Um. Ich fange früh an, fange 7, 7 Uhr, morgens fange ich an äh, und der Tag endet häufig erst um 10 Uhr. Als Historiker arbeitet man natürlich mit Büchern. Man liest wie jeder Wissenschaftler zunächst einmal zu seinen Themen, zu seinen Fragestellungen, was andere geschrieben haben. Wenn man so will, ist es mit die Hauptaufgabe eines Generaldirektors immer wieder zu schauen, wo sind eigentlich die großen neuen Fragen. Das Labor von uns Historikern ist in gewisser Weise das Archiv. Das heißt Orte, in denen Dokumente aufbewahrt werden, die bislang oft geheim sind, die nicht zugänglich sind und die uns den Blick erlauben hinter die Kulissen. Also hin und wieder kommen Politiker zu uns und lassen sich beraten. Manchmal gehen wir auch zu Politikern und beraten Sie? Das heißt, wir prüfen das, was die Zeitgenossen wussten, was in den Medien schon stand, was Politiker gesagt haben, durch eine andere Ebene, in denen wir gucken, was für Briefe haben die geschrieben, was für Protokolle gibt es vielleicht, was für Gesprächnotizen, ähm, was für geheime Akten gibt es beispielsweise von Regierungen. Wir machen natürlich auch Interviews mit den Zeitzeugen und kriegen so ein etwas anderes Bild von der Zeit, und zudem stellen wir Fragen, die aus der Gegenwart kommen. Dinge, die die Zeitgenossen vielleicht noch gar nicht gesehen haben, prüfen wir mit unserem Blick aus der Gegenwart, um so die Vergangenheit besser zu verstehen, aber eben auch unsere Zeit. Ich bin einfach tatsächlich, glaube ich, ein grundsätzlich neugieriger Mensch. Und ähm, fast immer, wenn ich etwas sehe, was mich irritiert, möchte ich wissen, warum es mich irritiert. Und es gibt keinen anderen Bereich, der wahrscheinlich besser geeignet ist, diese Neugier zu befriedigen als die Wissenschaft. Also mein Name ist Nicole Deitelhoff, ich bin das geschäftsführende Vorstandsmitglied der HSFK. Das heißt, mehr oder weniger stelle ich die wissenschaftliche Leitung dieses Instituts dar. Meine eigene Forschung beschäftigt sich mit ähm, internationalen Institutionen, mit Normen, mit Privatisierung von Sicherheit. Und im Grunde genommen interessiert mich ganz grundlegend die Frage, wie Konflikt auf Ordnung wirkt. Es gibt ja ähm, natürlich individuelle Krisen, die Menschen empfinden ähm, bezüglich ihrer jeweiligen Lebenssituation beispielsweise. Das ist etwas für Psychologen wo man auch psychologische Unterstützung benötigt. Ähm, wahrscheinlich das, was für die meisten Menschen auch erstmal das Naheliegendste ist, wenn sie Krise hören. Und dann gibt es ähm, die andere Art von Krisen, wenn wir über eher ähm, Krisen sprechen, in die politische Ordnung, Systeme, Handlungssysteme oder, oder Institutionen geraten. Und hier, glaube ich, ist der wesentliche Punkt, dass wir vermeiden sollten, solche Krisen so zu bearbeiten, dass wir Autorität an eine bestimmte Institution geben und sagen, mach das mal, sondern dass es tatsächlich darum geht, sich darüber auszutauschen und auch auseinanderzusetzen ob eigentlich eine Krise existiert, worin sie eigentlich besteht und was auch unsere Handlungsoptionen sind. Also wir haben natürlich, und das hat viel Kritik, viel Frustration hervorgerufen in den letzten zehn Jahren, insbesondere im Kontext von so etwas wie Verschuldungskrise, Finanzkrise, viel über Alternativlosigkeit gehört. Und auch in der Politik war das etwas, was die Politik vor sich hergetragen hat, wie so eine Monstranz, um zu sagen, wir brauchen hierüber nicht mehr zu diskutieren. Es gibt ja gar keine alternativen Lösungen, sondern das, was wir hier machen, ist das Einzige, was überhaupt geht, um den Untergang abzuwenden. Das war ein, ein sehr dramatisches Narrativ und das hat Bürgerinnen und Bürgern eigentlich sozusagen die Selbstbestimmung komplett aus der Hand genommen und ihnen dieses Gefühl auch ähm, entrissen geradezu, dass sie diejenigen sind, die natürlich auch über ihr Gemeinwesen bestimmen sollen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in keinem Fall zulassen dürfen, sondern im Grunde genommen, und das wissen wir auch über Krisen, bieten die immer genügend Zeit, um sich auseinanderzusetzen. Und das ist auch notwendig, um eben tatsächlich dafür zu sorgen, dass eine Gesellschaft sich auch mitgenommen fühlt und auch diesen Eindruck legitimerweise sich erhalten kann, dass sie über ihr Schicksal bestimmt. Denn das müssen natürlich unsere Ordnung leisten können, zumindest wenn wir sie mit Fug und Recht Demokratien nennen wollen. Fast immer haben ähm, Krisen ein produktives Element, weil sie eben über diese Frage, wie lässt sich eine Fehlentwicklung abwenden, ja auch darüber nachdenken müssen, wie können wir etwas ganz anders gestalten. Das ist das produktive Element von Krisen. Zentral dafür ist aber, dass es eine Auseinandersetzung über eine Krise gibt. Denn nur dann werden diese Produktivkräfte auch wirklich freigesetzt. Ich möchte einer gewissen positiven Lesart von Krisen widersprechen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus im, in der Desasterforschung. Weil ich immer wieder konfrontiert bin mit Forschern, die ähm, die Selbstorganisation in Katastrophen ganz toll finden, die Potenziale darin sehen, die ähm, ja auf eine ganz intuitive und, wie ich finde, unüberlegte Art die Solidarität, die spontane Solidarität, die in Selbstorganisationen passiert, einfach gut heißen und super finden. Und das möchte ich nuancieren, indem ich auf die Risiken ähm, eines naiven Gebrauchs der Selbstorganisation und der Solidarität in Katastrophenfällen hinweise, ähm, indem ich eben darauf hinweise, dass ganz oft diese Art Engagement instrumentalisiert wird von Staatsseite, um die Krise eigentlich noch zu verschärfen. Äh, ich heiße Pierre Illner, ich bin ähm, Postdoktorand am Exzellenzcluster für normative Ordnungen hier in Frankfurt und ähm, bin dort seit, seit zwei Jahren beschäftigt und mache ein Projekt zur kritischen Krisenforschung ähm, und zur Katastrophenforschung. Also ich forsche über schlechte Dinge. <laughs> <laughs> Aber es macht Spaß. <laughs> beschäftige mich vor allem mit ähm, dem Phänomen der ähm, ja, sozialen Bewegungen, die Katastrophenhilfe leisten, Katastrophenschutz leisten, was ich eben auch als sozial reproduktive Tätigkeit verstehe. Im Katastrophenschutz geht es meistens darum, äh, Leute medizinisch zu versorgen, ähm, Infrastrukturen wiederherzustellen, ähm, Wiederaufbauarbeiten zu leisten. Und diese Arbeiten sind eben auch nicht, meistens nicht profitgenerierend, sondern es geht einfach erstmal darum, die Daseinsbedingungen, die Daseinsverhältnisse der Leute wiederherzustellen. Die Krise spielt eine große Rolle in ähm, meiner Beschäftigung mit nichtstaatlichen, selbstorganisierten Akteuren ähm, in zweierlei Hinsicht. Und zwar einerseits, weil seit den 70er Jahren, seit der Wirtschaftskrise der 70er Jahre, sich der Staat eben zusehends aus der Daseinsvorsorge zurückzieht. Und wir also einen Zuwachs haben an nichtstaatlichen Akteuren, die diese Arbeit leisten. Mm. Zweitens gibt es eine Verlagerung von ja, Auseinandersetzungen, Kämpfen, Klassenkämpfen, politisch gesehen, die traditionell in der Arbeit stattgefunden haben, in der produktiven Arbeit, in der Lohnarbeit, die heute im reproduktiven Bereich stattfinden. Und da würde ich alles mit einschließen, also Kitas, der Gesundheitsbereich, die, der Katastrophenschutz, alles, was eben unter dem Bereich reproduktive Arbeit zusammenzufassen ist. Also in dem Sinne sind wir absolut in dieser reproduktiven Brille, die ich da anwende, bin ich absolut in einem Krisennarrativ, weil sowohl die nichtstaatlichen Akteure als auch die Art der Arbeit, die dort ausgeübt wird, direkte Ergebnisse der Wirtschaftskrise sind. Äh, wenn die Gefahr der Selbstorganisation darin besteht, dass man der Sparpolitik des Staates in die Hände spielt, ist die Frage, wie kann man soziale Reproduktion so organisieren, dass sie nicht dieser Sparpolitik in die Hände spielt. Ne? Also wie kann man die widerständig organisieren? Und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Modelle, ähm, die aber auch keine, ja, nicht sofort eine Antwort darauf liefern. Also eine Möglichkeit im Katastrophenbereich wäre zu wesen, wäre wär zum Beispiel gewesen, ein, ja, ein, äh, also Forderungen zu stellen, ne, politische Forderungen zu stellen, dass man sagt, okay, wir sind so gut organisiert, dass wir Hilfe leisten können. Wir machen das, wenn ihr von Staatsseite diese und diese Mittel zur Verfügung stellt, diese und diese nachhaltigen Strukturen schafft, die, ähm, die uns dabei helfen können, uns gegen Katastrophen zu organisieren. Als Forderung, als Bedingung dafür, dass man eingreift. Ein erfolgreiches Beispiel aus der Vergangenheit war die Bewegung der 70er Jahre Wages for Housework, eine militante feministische Organisation zwischen Italien und Amerika und Großbritannien, ähm, die konkret einen Lohn gefordert hat für ihr Ausüben der Hausarbeit, der sozial-reproduktiven Arbeit. Das finde ich gut. Das ist ein guter Ansatz. Und ähm, da müsste man vielleicht anknüpfen. Also wenn, ähm, wenn die Leute sich nicht organisieren, antikapitalistisch, um einen systemischen Wandel herbeizuführen, dann ähm, werden die Tendenzen, die wir jetzt schon sehen, also die Schere zwischen Arm und Reich, die immer größer wird, soziale Ungleichheiten, die sich unglaublich ausweiten. Also ich glaube, wir haben heute, die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland ist heute so groß wie zuletzt im späten 19. Jahrhundert. Sehr extrem. Und das ist äh, im ganzen, in der ganzen westlichen Welt so. Und, ähm, und wenn das nicht passiert, würden sich eben diese Tendenzen werden sich einfach ausbreiten. Die Hoffnung ist natürlich immer, wenn sich solche Widersprüche verschärfen, ne? zwischen Arm und Reich zum Beispiel, dass dann irgendwann so eine Art ähm, Punkt erreicht ist, wo es einfach nicht mehr geht und dann kommt die Revolution. Ich weiß nicht, ob das so ist, ob das so funktioniert. Das stellen wir uns halt auch so vor. Aber man weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ähm, aber vielleicht ja schon, ich hoffe, <laughs> ich hoffe das. Aber man, man muss es sehen. Wenn die Krise ein Lösungsversuch ist, der Wirtschaft und des Staates, sich irgendwie rauszuarbeiten aus einem Missverhältnis. Ist dann das Ziel der Menschen, da mitzumachen? Oder ist nicht vielmehr das Ziel der Menschen, aufzuzeigen, dass das eigentlich Krisenhafte das ist, was immer schon passiert, auch wenn offiziell gar keine Krise verkündet wird. Also einfach Business as usual ist auch schon, ist das ist die eigentliche Krise. Das wäre zum Beispiel so eine, was Walter Benjamin dazu sagen würde, dass die Krise ist der Alltag und nicht der Sonderfall. In jeder Krise gibt es Selbstorganisationen, würde ich sagen, fast als anthropologische Konstante, um sich eben gegen diese krisenhaften Tendenzen zu widersetzen. Die Selbstorganisation findet immer statt. Meinst du jetzt, dass, dass Menschen sich in jeder Krise immer während der gesamten Menschheitsgeschichte gegen die Krisen auflehnen? Ja, das würde ich so sehen. Es gibt immer, immer da, wo, immer da, wo Herrschaftsverhältnisse sind, also immer, die krisenhaft werden, wo es also zu einer Verschlechterung von Lebens, Bedingungen kommt, werden sich die Menschen dagegen wehren. Das würde ich so festhalten. Okay, danke. <laughs> Jetzt haben wir es noch drin. Schön. Geil.